jo tydeligvis ikke. Fuck Åh, så er min kill. Holy shit. Der er to. Der er en room, drengene. Okay. Talk about it. Der er en, der har en Talk about it. Sidste er ude med sig. Han lav. Han har lagt to liv. Fuck. Ah, men for at se. Jan, du... Han er ramt. Han er død.